Salut! Uite, astăzi vreau să îți improvizez despre a spăla. O să te surprindă improvizația mea de astăzi. Uh, pentru că nu o să-ți vorbesc despre a spăla în sensul uh, normal, a spăla haine sau ceva, ci știi, sunt foarte mulți apropiați de ei mei Uh, și foarte multe feluri de oameni care consideră că uh, aceste articole de dezvoltare personală pe care le citesc eu sunt un fel de spălare pe creier, așa mi s-a spus. <clears throat> Sau când mai vine cât un american uh, și mai face o conferință gratuită și vorbește de dezvoltare personală sau de a gândi pozitiv. Aud mulți care pleacă din sală spunând asta vrea să ne spele pe creier. Ei bine, eu pe acești oameni îi întreb oare știrile la care se uită, am mai pus problema asta, dar cred că o să mai pun de fiecare dată. Uh, știrile la care se uită ei la televizor nu sunt tot o spălare pe creier. Uh, negativismul de care au parte din telenovele și din uh, tot felul de emisiuni care mai de care mai, nu vreau să dau nume, că nu vreau să le fac reclamă, uh, Asta nu e spălare pe creier. Eu cred că asta e adevărată spălare pe creier, știi? Așa că vreau să te pun pe gânduri tu în ce categorie, din ce categorie faci parte. Pentru tine ce înseamnă a spăla? Căci pentru mine a spăla uh, înseamnă a, a uh, citi articole de dezvoltare personală care să mă ajute să ies din negativism. Ciao!